جوائز أخرى؟ لابد أنها لطيفة لكنني سأقتلها على أي حال أضع الحارس وجدتهم إعماء ازرعوا ال Spike أقمت الجدار ازرعوا ال Spike رصد عدو في بي رصد عدو في B. هيا إلى التراب تبقى عدو واحد أضع روبوت الإنذار أضع قنبلة سر ظلال متحركة قنبلة سرب تمت رصد عدو في بي أعيد التلقيم أسلب البصر أعيد التلقيم سأعالجه شكرا قتل الخصم أعيد التلقيم ต้องขอดูด้วย نسيت المدفع ابقوا هادئين هكذا سننجو ظلال متحركة تم نشر الساتر أسلب البصر أعيد التلقيم أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق زرعت السبايك تبقى عدو واحد لم ينتهي بعد واجبه أعيد التلقيم أعيد تلقيم أحاول التصرف بجدية لكن هذا الأمر ممتع للغاية أضع الحارس توقعت أن نفوز им.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 لقد فقدتم قوتكم تنسى تنفجر تلحقهم آثامهم سوف أصبح كابوسهم تبقى عدو واحد Spike لدينا سقطت ال Spike في B. تبقت ثلاثون ثانية السبايك بحوزتي غير لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي الجميع تم محوه أعيد تلقيم أنشأت الحاجز الجبهات لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد ذلك الإصرار لا توجد شحنات توجد شحنات سقطت ال Spike في اي تبقى عدو واحد ال Spike في آخر لاعب باق ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ هذا. ثبت المدفع أضع قنبلة سرب أضع قنبلة سرب آخر لاعب باق قنبلة سرب أضع قنبلة سرب عدد من الأعداء في إيه مات أحدهم سقطت السبايك في إيه تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان زرعت لسبايك أضع الحارس أضع قنبلة في كل مكان آخر لاعب باق انتهى المزاح سأقضي عليك قتالي عبئي لا ينتهي أحتاج هذا خطط السبايك في B ال Spike هنا ال Spike هنا لقد فقدتم قوتكم لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أطلق أطلقت قنبلة سرب تبقى عدو واحد بدأ العد التناسلي تبقت عشر ثوان في مواطن ضعفهم فإذا هناك من يشتري هذه سيتبعه البقية تم محوه لم يعد سرعة سبايك ستنفجر عدو في تم محو العنصر فاز المدافعون